Ну, що ми зараз вам покажемо? А ниже би, бо зарево. Візьмемо но ну, собі ж баяна, да і заграємо вальсок. А ми не будемо ниць от грати. А на ходу якийсь стішок. Васильом Зарики складає. Бо лізеш пісня прямо в рот, як ти вже абармот. Ходили ми колись в опадищ, а до заємля жижний скок, а в горки сіно Розгрібати, а то й косити з батьком щось, чи дрова різати далеко, у черван завезе дідок. І ти тягни там пилку добре, бо ти ж роботничок живо. І от ту пилку натягали і розстелили би платка, ну і сало з торби доставали. Ну і з цибахом вже перли влад. Таке було дитинство Васька і надця гондички добра. Який же розум буде, хлопця, коли надьоргали мозга, ані щоб грав на гармонії? Да книжечки собі читав. О, то ж був Пушкін би вже у вас а не якийсь аж кот шизар. Ти що кажу я вам не так?